Bien, vamos a iniciar entonces por construir un nuevo modelo para representar el brazo eh, que sostiene la pluma. El brazo debe ir agarrado a la, base central de la retroexcavadora. Eh, seleccionamos el directorio para que apunte a donde ya tenemos los otros modelos aquí mismo en, el directorio donde hemos puesto los modelos de nx ahí está bien y el nombre vamos a llamarlo ahora sí brazo vamos a aceptar es una aplicación de modelado vamos a usarlo vamos a aceptar y esperamos entonces que aparezca la interfaz de NX la interfaz de modelado. De hecho está revisando aquí este Windows um Defender. ya está listo. cerremos eso. está un poco lento estoy usando una máquina virtual muy bien aquí iniciamos con un croquis nuevamente tal como en el tutorial de la pluma escogemos el plano XY para el croquis aquí ya le indico de una vez que es el plano XY y le damos a aceptar vamos a construir un rectángulo simple con dos agujeros en los extremos separados por 3.5 eh, metros entonces iniciamos por añadir el agujero del extremo izquierdo con círculo por centro y diámetro centro en 0, 0 y el diámetro eh, de 10 centímetros también, es decir 100 milímetros entonces no me deja escribir en la caja pero entonces le, doy a darle escape bueno a enter aquí clic hizo un agujero que no me interesa voy a darle devolver y ahora sí 0 0 y en el diámetro le pongo 100 listo luego necesito uno en 3500 0 con diámetro también de 100 y como vamos a hacer unos redondeos vamos a, encuadrar la imagen como vamos a hacer unos redondeos pongamos uno en el origen también con diámetro de 400 eh, y uno en el otro extremo 0

vamos a dejar la montura donde queremos colocar el pistón que acciona a la pluma entonces damos escape y ponemos aquí el origen vamos a ponerlo en 3000 con y igual a 500 esa ahí está bien y diámetro de 100 y necesitamos también unos redondeos entonces aquí voy a colocar aquí vamos a colocar entonces este círculo en 3000 está bien 500 está bien y eh, mil 500 y diámetro de 300 listo con eso <clears throat> necesito unas rectas tangentes vamos a unirlas entonces rectas tangentes aquí desde este lado hasta este lado punto sobre el arco ya lo hizo ahora usemos esta otra punto sobre el arco lo extendemos hasta este y por último acá ok muy bien. Eso es todo en cuanto a líneas. Debemos borrar los arcos que sobran con eh, recorte rápido. Seleccionamos aquí este arco que sobra, este arco que sobra y este último. Necesitamos extruir la figura. Entonces la extrusión vamos a hacerla por acá la extrusión con 25 milímetros está bien 25 milímetros de extrusión está bien y distancia inicial de 0 a 25 reducido revisémoslo en el isométrico eso es lo que queríamos hacer, está muy bien entonces esta pieza representará el brazo que sostiene la pluma aquí debe estar en el origen agarrado al cuerpo con el motor de la retroexcavadora en este agujero agarramos la pluma y de este otro agujero irá la fuerza que va a representar el, el pistón eso es todo en cuanto a la creación del brazo vamos a guardarlo listo hay que guardarlo dejar que se guarde el archivo de la pieza y quedamos listos entonces para generar el ensamble